beberapa orang seperti itu. Oke, di sini ada sebuah video yaitu iklan Raya Saji 2023. Dulu kita sudah pernah react juga guys ya. Yang kalau tidak silap itu yang apa namanya yang nganterin makanan ke penjara itu guys ya atau bukan penjara ke kantor polisi kayaknya ya nah itu yang emak-emak itu guys ya yang nenek-nenek gitu kan tapi ternyata sudah meninggal gitu. Jadi dia tetap mengirimkan makanan seperti itu guys ya Allah Akbar. Memang beraneka macam dan beraneka ragam ya kehidupan kita dan pengetahuan dan juga pengalaman hidup kita itu berbagai macam. Jadi kadang orang mengalami hal demikian, kadang orang juga mengalami kesedihan, mengalami kebahagiaan, haru, macam selalu ada warna, ada rasa yang beda di setiap kehidupan kita seperti itu. Intinya adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepada kita dan yakinlah setiap yang Allah rencanakan itu lebih baik daripada rencana kita. Oke, nah di sini guys judulnya adalah manih-manih podeh. Oke, saya tak paham nih dan dia itu agak telat kayaknya guys ya uploadnya baru kemarin ini baru semalam ya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Hello, apa khabar semua? Hari ni Ilham nak tanya puasa penuh ke tidak? Ada tinggal? Oh, ada buku masa ni. Zohor? Tak ada? Bagus, mantap. Ilham nak ucapkan jutaan terima kasih pada semua kat luar sana yang hantar makanan dekat Ilham untuk direview dan juga rasa. Okay. Huh, memang luar biasa anak muda sebab seluruh Malaysia hantar. Ada daripada Perak, ada daripada Negeri Sembilan, Kedah, Johor, Kelantan dan merata tempat. Hari ini kita nak rasa sambal paru. Mm, mm, mm. Uh, memang jahat. Yang ini kalau tengah panas-panas, masa berbuka, sedap. Masa gaya pun sedap makan dengan lemang. Jadi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Oh. Okay. Kenapa guys? Manih-manih. Eh, ini siapa hantar ni? Cuba tengok dekat bawah pasir tu. tiba-tiba di situ kayaknya pulang dia sambal paru Assalamualaikum Makcik Wok order 10 bekas. Katanya nak belanja game marhaban dia berbuka. Hmm, Makcik Wahab order lima Nak bagi makan menantu dia. Alhamdulillah. Banyak order bahan. Eh? Ramai sebenarnya suka Orang sambal paru bah. Orang ya guys. Mani-mani podeh. <laughs> Mani-mani podeh. Itu buka kedai apa? Ish. Payahlah. Siapa nak masak banyak-banyak? Ini pun syukurlah. lah. Kita upah orang Abah suruh jaga Kita buka kedai Lepas tu kita promo online kau-kau punya Nanti ramai orang beli Kita banyak duit Abah boleh ganti Vespa Abah tu <laughs> Buat susah je nanti Ni Ah, Tengok ni Ini dia kalian Sambal paru paling meletup Di seluruh Malaya Ini toki dia ah, Muka ketat aja. Abah kenapa muka kuat dia? Eh Kenapa kau rekod-rekod? Kau nak tunjuk siapa? Ha? Lah, Abah ni berfikir macam orang lama lah, Abah. Bah sampai bila nak macam ni? Ilham, nak jadi influencer, bah. Nak berjaya, nak jual produk. Orang beli juta-juta, bah. Tak kenapa Abah tak suka betul terima idea Ilham. Bukannya Abah tak suka. Tapi Abah rasa kita kena syukur dengan apa ada. Ilham ni tak bersyukur kot. Cukup syukur dah ni, bah. Hidup susah bersyukur. Mak tak ada bersyukur. Apa lagi, bah? Dah, Ilham! Oh. Abang kena dengar dah. Kalau mak ada, mak dengar je, Ilham. Bukan macam abah. Kau ni... Dengan mak kau sama je. Kau ingat semua benda senang. Masalahnya mak ada ke sekarang, mak? Tak ada, bah. Abah ada Ilham sorang je. Ilham ada abah sorang. je. Aku beli hidup sorang lah. Raya seorang pun tak apa. Ha. Kau nak pergi? Pergilah. Mak kau pun pergi. Kau pun nak pergi? Ha, pergi. Pergilah! Pergilah! Yang Ambassador. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bapaknya? Ilham. Ilham nak pergi mana? Beneran guys ini bapaknya. ni abah hantar. Allah. Abah Raya tak ada ilham, ilham. Dua tahun Abah Raya tak ada ilham. Ilham ada YouTube channel sendiri, bah. Ilham ada produk Ilham sendiri. Ilham ada 2 juta followers, bah. Ilham tak ada abah. Ilham tak ada abah. Ilham minta ampun, minta maaf, abah. Ilham minta maaf, Maafin Bapa. Abang minta Ilham. Bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada. Betul. Selamat Hari Raya Ilham ucapkan hari ini Ilham beraya dekat kampung di rumah Abah Ilham. baca cakap lah, hai. Hai. Ha, inilah dia tokek sambal paru yang terpaling sedap di seluruh Melaya. Resepi arwah Mak Ilham. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, sedap lah. Mani-mani podeh. Mani-mani podeh ni. <laughs> Mani-mani podeh. Sedap ni, Pak. Ini Abah yang kini masak betul, eh? Jadi, ya? Eh? Ah. <laughs> Salam Aidilfitri daripada Saji. Okay guys, sudah selesai dan iklan ini membuat saya nangis. <gasps> Gak tahu guys ya. Saya nak cakap apa lagi tak tahulah. Hah. Pesan terpenting di sini guys ya. Pesan terpenting tadi itu adalah bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada. Intinya adalah jangan sampai ya mengutamakan emosional ya. Emosi-emosi itu memang kayak gitu guys, meledak-ledak seperti itu. Tapi penyesalan di akhirnya pasti adalah seperti itu. Allahu akbar. Coba kita baca komen-komen guys. Saya masih masih masih haru nih guys meskipun uh, akhirnya happy ending gitu. Tapi kita kayak aduh, masih masih kerasa gitu. Iklan Raya Saji dah ambil alih prestasi iklan Raya Petronas. Oh, iya ke? Zaman berubah, teruskan usaha tim Saji. Saya sokong anda. Tania Saji, dua pelakon yang hebat dan skrip arahan yang padat. Pesan tersampaikan, Saji terbaik lagi. Betul lah, dari kemarin juga, tahun kemarin juga Saji ini bagus-bagus ya guys. Seumpama ya, ada penghargaan dari istilahnya kerajaan atau apa dengan iklan-iklan-iklan hari raya, hari raya seperti itu. Mungkin Saji juga merupakan sebuah nominasi yang perlu dipertimbangkan guys ya, karena bagus banget ya. Dengan cuma menampilkan dua figura hebat saji mampu menyentuh jiwa raga kami betul berderak air mataku benar bahagia bukan dengan apa yang kita ada tapi dengan siapa yang kita ada betul lah guys ya Allahu Akbar Iklan Saji jarang mengecewakan Mengalir air mata jantan <laughs> aku <laughs> Saya pun mengalir air mata lama Memang du dua orang je pelakon ni kan eh? tapi dia boleh buat kita tu menangis. Dah lebih 10 tahun tak balik kampung, ya kan? Dah tak ada sesiapa kat sana, hilang segala-galanya. Tak di hidupku tak pernah. Ha. Selamat menyambut Ramadan dan selamat menyambut hari raya kepada saudara seagamaku. Power saji boleh tunggu tiap tahun iklan raya dengan iklan Ramadan dia betul lah guys ya. Tapi kita belum nonton iklan Ramadan ya. Ini mungkin iklan raya guys ya. Coba kita lihat guys ya. Jadi memang ada iklan kemarin yang sabar itu ya guys ya. Yang sabar itu kita sudah react dan bagus juga. Itu iklan Ramadannya dan ini adalah iklan rayanya guys. Wow keren banget sih guys ya. Laporan Otai dan senior senantiasa tak hampakan. Oke tak hampakan. Memang sodi. Adik mengalir air mata Rindu awak abah Ikan raya 2003 Terbaik so far lah Okay Okay guys Dan itulah tadi komentar-komentar Daripada netizen ya Dan kalau kita lihat Memang lah The best only one lah Ya kan Kalau kita memang uh, Menghayati betul-betul Apa yang disampaikan pesannya ini adalah Ya Memang bahagia bukan pada apa yang kita ada tetapi siapa yang kita ada macam itu guys mungkin lebih ke apa ya guys ya artinya itu bukan bahagia itu bukan apa yang kita punya gitu tetapi siapa yang kita punya seperti itu mungkin seperti itu ya guys ya ah begitulah guys ya kayak eh, tak paham juga nih guys ya tapi artinya paham gitu cuman penjelasan saya menjelaskan kepada teman-teman mungkin teman-teman udah paham jadi komen aja guys <laughs> jadi aja agak-agak teruk gitu kan kalau saya jelasin lagi gitu karena dari katanya aja sudah jelas gitu kalau saya perjelas lagi gimana ceritanya gitu guys ya oke mungkin itu saja video kali ini guys ya terima kasih Saji ya Malaysia Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tunggu iklan selanjutnya di tahun depan. Semoga kita panjang umur, semoga kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan puasa di tahun depan. Amin amin ya robbal alamin.